प्रयागराज में कुंभ का नजारा बेहद मनोरंजक और दिलचस्प दिखता है जी हाँ जब वहाँ गंगा नदी पर बने पुल से ट्रेन गुजरती है तो कुंभ नगरी का नजारा इतना आकर्षक लगता है कि लोग बरबसी दंग रह जाते हैं देखते हैं इसका एक वीडियो